वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंड एरे फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है ठीक है रैंड एरे फॉर्मूला यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर रैंड एरे फॉर्मूला लगाया है तो ऊपर आपको दिख रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर आते हैं और एक फार्मूला यूज़ करते हैं is equal to formula text तो इस फार्मूले का नाम है फार्मूला टेक्स्ट तो आपको यहाँ पर टाइप करना है फार्मूला ठीक है टेक्स्ट तो ये आ गया फार्मूला टेक्स्ट और रेफरेंस देना है आपको रेफरेंस जैसे मान लीजिए ये है बी देख सकते हैं ये बी है और ये देखिए यहाँ पर ये ये जो है लिखा हुआ है बी फोर में और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा सिंटेक्स दिखाई पड़ेगा सिंटेक्स कहने का मतलब ये है कि पूरा जो फार्मूला लगा हुआ है ये फार्मूला ही आपको पूरा दिखाई पड़ेगा कब जबकि आप यूज़ करेंगे फार्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला तब ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ रैंड डायरे फॉर्मूला लगा हुआ है और ये यही बता रहा है अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगा करके इन दोनों को ऐड कर देता हूँ सम फार्मूले की मदद से तो ये देखिए यहाँ पे सम फार्मूला लगाया हमने और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को तो यहाँ पर ये ऐड कर दिया ठीक है एंट्रेस किया तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है अब अगर मैं यहाँ पर फार्मूला टेक्स्ट लगाता हूँ लाइक फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ फार्मूला टेक्स्ट तो ये लिखा मैंने फार्मूला और फिर टेक्स्ट तो ये आ गया फार्मूला टेक्स्ट रेफरेंस हाँ, कह रहा है तो रेफरेंस इसको दे देते हैं तो जो सम का फॉर्मूला हमने लगाया है वही फार्मूला आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा तो देखिए अगर आपको कोई भी फार्मूला दिखाना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप फार्मूले को डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी आपको अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इज इक्वल टू का निशान लगाया और फिर यहाँ पर कर देता हूँ इसको यानी कि इसका सेल एड्रेस आ गया यहाँ पर सी फोर ठीक है मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए ये देखिए सी फाइव और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तो आपका रिजल्ट आ गया लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला टेक्स्ट तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे लगाता हूँ फार्मूला टैक्स तो ये देखिए ये लगा दिया फार्मूला टेक्स्ट और फार्मूला टैक्स जैसे ही हम लगाते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसको ले लीजिए अब आप देखेंगे कि जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जो फार्मूला आपने लगाया था सेम आपको दिखाई पड़ेगा तो ये बहुत ही ईजी है आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है और अगर आपको कहीं पर भी फॉर्मूला केवल डिस्प्ले कराना है तो ये बड़ा अच्छा एक फार्मूला मिल जाता है आपको ऑफिस 365 में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video